ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਲਿਓ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂਈ ਕੰਜਰ ਜਮਾਂਦਰੂਈ ਕੰਜਰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪੀਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਖੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੰਗਰ ਢਲੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੰਗਰ